so then what's up guys welcome to my channel तो फिर इस वीडियो में मैं शाउट आउट देने वाला हूँ तो फिर मैं शाउट आउट देने वाला हूँ fitness industry news in Hindi तो जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं तो फिर सबसे पहले तो 107 सब्स के लिए शुक्रिया मतलब सोचा नहीं था और और एक चीज़ ही देखिए एक सेकेंड अभी 62 के व्यूज मतलब भी कुछ भी यार कुछ भी मैंने सोचा नहीं था 39 के व्यूज यार पूछो मत यार मैं इतना खुश हुआ ना बाप रे यार सोचा ही सोचा ही चलो तो फिर वो सब कुछ छोड़ते हैं तो फिर हमारा नेक्स्ट हाँ तो फिर ये चैनल है इनके 156 सब्सक्राइबर्स हैं इनका इनका चैनल का नाम है fitness industries industry news in Hindi तो फिर ये फिटनेस के बारे में पता चले तो फिर अगर आप आ, मतलब यार बड़े हो मुझसे तो बड़े ही होंगे ऑफकोर्स क्योंकि जो भी देखते हैं वो बड़े ही होते तो फिर ये जिम के बारे में फिटनेस के बारे में पता है अगर आपने चैनल का नाम सुन के पता ही होगा तो फिर चलो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ हाँ तो फिर सबसे पहले तो मेरे को अभी इधर एक नोटिफिकेशन है congrats your channel just what तो फिर वो सब छोड़िए मैं ये दिखाना चाहता हूँ ये देखिए गाइस एक सेकेंड हाँ थर्टीन परसेंट आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है और एट्टी सेवन परसेंट लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फिर तो जल्दी से मेरे को सब्सक्राइब कर दीजिए ना उससे मेरे को ना मतलब मोटिवेटेड रहूँगा अच्छा लगता है यार और लाइक किया ना आपने मज़ा ही आ जाएगा तो फिर चलिए शुरू करते हैं हाँ तो फिर नेक्स्ट बंदा है गेम बॉय फाइव हंड्रेड तो फिर इसके है one seventy eight subscribers forty four videos में भाई मतलब यार भाई साहब और ये टर्निप पे लाइव स्ट्रीम करता है स्टम्बल गाइस का भी बना है फिर स्टम्बल गाइस से याद आया मैं भी स्टम्बल गाइस का वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट Uh, मतलब नेक्स्ट वीडियो तो फिर आज मेरा एग्ज़ाम है तो फिर मतलब एग्ज़ाम तो दोपहर को ही हो गया अभी तो सेवन थर्टी बज रहे हैं तो फिर कल भी एग्ज़ाम तो फिर एग्ज़ाम है ना इसीलिए मैं <clears throat> कम बना पा रहा हूँ तो फिर फ्री फायर का है माइंड क्राफ्ट बहुत कुछ है और माइंड क्राफ्ट फ्री फ्री का भी तो फिर चलो आ, आ, इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए ये इसको भी अच्छा लगेगा मेरे अंकल को भी अच्छा लगेगा अगर सब्सक्राइब किया तो मेरे को भी अच्छा लगता है यार सब्सक्राइब कर दो लाइक भी कर दो यार इसीलिए तो फिर जब तक के लिए आ, मतलब इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही तो फिर तब तक के लिए be shout and thanks for watching and कुछ नहीं यार चलो बाय